السلام عليكم يا جماعة كم نجا فيا خيساني الراسكم برامين حالا خمين سلكوتا خينيا مالكا خينيا كان دولاينيا نتواجو دندينيا واللاين يرو فيا دمنا كيساسا مالكا را يرو هندا باكيجي بتنوس مالجنوس نجلا دم ولا غراوند نغوبا سلكي نوندي غر متاوند نغرا غلجا بك آرا ولا آركسن انتاني فارا سيستم آري حالا اني مالكا inni keenya nuuf sabtamutti dhimma warri fayyadamtan guutuun har'a guyyaa gammachuu guyyaa badhaadhinaa isin faa ta'uu isin jenna rakkisinummaa jecha rakkannee bakka meeqa seenne hawaa meeqa dubbisne haala kamiin akka dandeenyu laallee qo'annee har'as dhufee jira inshaallah har'a hojii laalla warri imoo fayyadamtan guutuun akkana gootan imoo keessanii dhuftan maallaqa keenya dura hin nyaanne yeroo dheeraaf maallaqa qarshii waa xiqqashoodhaan akka fayyadamuu dandeenyu namni hunda akka yeroo dheeraaf haasoo dandeenyu fakkeenyaaf paakeejii qarshii sadiitiin soddomii fi torbaatiin faa xiyyannoo bitannu za'a wayii keessatti osoo nuti fayyadamnee hin qufnetti nurratti fixatti akka akka hin taane akka qusatu yeroo dheeraaf akka fayyadamuu dandeenyu immoo keessanii seenna haala kanaan. Dhimmoo keessa gisee seenne akkanaan nuu fida. As dhuftee siitingii kana keessa meenuu ni qixa. Eegas booda siitingii jirra. Siitingii kana keessa haala kanaan ni fida. Gisee inni ol fidee ol deemtaani haala kanaan jala kanarra siif tarrisa. chaatii fi piraansii fi stooreejii leetistirii akkaawuntiin siitiin siifida daaloo dhumaanaa jira kajuu kana keessa xuyinaani gisee haala kanaan xuyina akkanaan nuuf fidata daataa banaa. eegas booda haala kanaan akkanatti uummattoota nuti fayyadamnu uummata nu bira jiru guutuutti nu fida. Eegas booda nama faayila dhibba ja'aa fi saddeettamaan nama kan na bira jiru. Kanneen keessaa akkana nagwataa fi seentee kanneen irratti raayit raayit guutuu isaanii irratti right right gota ol deemaa right right right tik rag gota hunda sani tu, tik tik rag gota, mali fa maaliif tik tik goonuu ni beekta yeroo hedduu gisee namni faayila ergee miseezii har'a laaltee booru gisee deebitee kakalee ilaalte sanii haqameeti haaree irratti ammaas siif buusa fakkeenyaaf footootti kalee ilaaltee lalte, biraa qotte Laaltee birraa kottee har'a deebitee gizee ni ilaalaaf jettu inni haaree irratti na buusisi. Yeroo haaree buusu san maallaqa hankee fudhataa jechuudha. Amma akka inni deebisee lama dana buusu hin jenne ka duraan laaltes akka hin haqamne haala kanaan hunda isaanii irratti tiktii goota waan hedduu ta'aniif akkanatti irratti goota. amma faayida dhibba jaaf siddeettam ture faayida dhibba jaaf siddeettam sila haganaa daawulood naaf ta'amu akka inni maallaqa keeyyaan daataa keeyyaan yeroo fayyadamu fakkeenyaaf amma saayiziin isaa meeqa meeggaabaayiti jaatama tuqaa saddeet saddeet kana jechuun qarshii shan akka fixee jechuu har'aan lamadaan paakeejii guuttadha jechuudha amma akkasuma paakeejii nan guuttachisiifne asirratti raayitiin godha waayifaayi Onii ija yeroo hunda waayifaayii qofaan akkas kun naaf bu'u jechuudha. Faayiliin fayyadamu kun gisee waayifaayii dhaqa qofa daataa kiyyan akka maalleen kun maallaqa kiyyan akka duraan hin buune godheetiin egas booda asirratti istaarti jaanii kun ilaalama daawuloodiing ija. sarati faayiliin gore tii ni sani chu gize wifi jara da dhaqee haala kanaan ifiif boy jechuudha. Amma daataa kiyya banuu banuu baaduu ismaal joos. namoonni naannoo godhee keessaa fayyadamee ni wanta kan kana kanatti irraa kaasee jechuun kana walii inni irraan kaasu yoon hir'isan wal hinjira jeetiin hin jira baqa yoon irraa deebi'ee isin ka'u maal isin jiru. haala kanaan maal hin fayyadu. Kanaafuu haala kanaan maallaqa keenya immoo nagalama kamiin nu qusatee yeroo dheeraa fayyadamnaa jettanii yeroo hundaa rakkachaa turtan rakkatiin ha'uun olaal bashbashilaal hamma reefu jechuu bo'aa ture. Hundumaan namni laal daataa banee kana tiika irratti godhee laal asii fi as jidduu deeme. Asirratti irratti hin qabee jechuudha. Kana amma hin bu'uuralii waayifaayi malee dura meeqa buufee faayila meegaabaayiti sadii duruu bu'eeti kaan deemu jira cinaan laal. haala kanaan ilaalu hundi deemaa ture. Amma immoo dhiisee dhaabbatee jiru. Haala kanaan yeroo dheeraaf fayyadamuu dandeenya. Duraan lal deemaa buusaa tureen dila kana hunda lal faayilootaan dila kana guutuu cinaan amma lal kun amma duruu bu'ee laal gabaabaa waan tureef maallaqa kiyyaan waan amma banee siin barsiisuu jechuu deematti dila kun cinaan cinaa laal warri milkata fide kun daawlod godhame. maallaqumaa nama bakka isin garsiisuuf jechate amma waan irratti qabeechuudhaaf jechuudhaaf hin deemu waayifaayi malee hin bu'u onilii bakka maallaqa dhimoon nyaattu kana jara kana walii irraan kaastu daaloo diriirsan gootee irraa deebita walii akkaawuntii keessatti warri miseejiidhaaf itti guutuun achirra sii dhufa daaloo manaajarirra sii dhufa. walii yeroo guutuu jechuun samiin si dhufaa jechuudha. Uummata tiktika rakkoote san dhalama yeroo walii hin buusu jechuudha. Warri irratti hin godhinii fi kan hafe ilaalama nama lamaan irraa hafe kana lamaanis ittiin guutaa jechuudha. Istaartiin godha walii asirrattis tokko hafe waayifaayin godha istaartiin godha dhaqa. Namni inni irraa hafe yoo jiraate tokko hin buusu ofiisaatiif hanga kanneenis warreen na jalaa hafe istaartiin waraane nama lamaa hafe ammasiis haaluma kanaan asirratti faayila hangamta kan gasii hafe siif ati tuitee daawuloo biriisam goote waayifaayiidha irra goote raayitu goote walii daataa kee yeroo feetetti yoo namni naatirra raayit irra goote kana hanga waayifaayi reetuutti ifiisaatiif daawuloodiin godhu miseejii har'a waliin haasofitanii wajjin dabarsitanii gizee qottan boru gizee deebite haaree irra buusa akkuma ammas agarsiisa kanadha. Footoo isin torbaan kanaa fi kana hunda wajjin walii argitan kana arra deebi'ee inni gizeetti bante aaree buusa sana haqamee jechuudha. Yeroo hundi kanatti maallaqa sirraa xamu godhaa jechuudha. Manaaf fi saayiba kiyya kana haasawaa turre. Galama gizee baatee boru gizee deebitu yoo bante hare rabbuusa ka'ee buusaa bultee wajjin haasaa turteessan deebisee buusa gisee haree deebisee bulu fakkeenyaaf mirgabaatii soddon fixe har'aas gisee sitee soddomaan jechuudha san irratti osoo wajjin haasuun haala akka kanan taa'amne akkana goona haala kanaan imoon akka maallaqa keenya hin finne maallaqa keenya hin nyaanne inoo maallaqa keenya nuuf ni Gulbiizee fi Voosii waan irraan duraa haasofne deebi'ee buusee keenya akkana haala kanaa fayyadamna. Waayifaayi irratti tiktikkoonnee waayifaayi irratti tuyina eegas booda irraa deebina jechuudha. haala kanaan fayyadamna jechuudha. Akka feenetti haasofnee maal jennus walii inni ማለክ ኸኝ ህኛ ቶቹ ነማ ሀሪ አረው ጃሶ የገል መለ ፈያቆት ማለ ቀይሳ ሂንጥቁ አለ ኸናን ኢሞ ኸኛ ፈየደኒ ማለክ ኸኝ ቁሰጁን ይደንደኛ ኢሞ ኸኛ ወሊ ረከቲን አረንቆ የለም ተብሮቲ ሰከሲን ይደለገም ይ በርባደን ሚስ ኮመንት ረም ያልጋ ገሩ ሰብስክራይብ ገሩ ራንፈቲና ከብሮቲስ አለ ፌስቡክ አቲስ ከነኸናስ ወሄዱ ጅረ ሲን ሰብስክራይብ ጎተኒ ከቲ አኑስ ለላሉ ሚደንደሰን አራፍከኖማ ዋአሌይኩም ሰላም ወረመቱላሂ ወበረ